E tá mamando? É, meu filho. O nenenzinho tá mamando. É. Olha o pretinho. Olha. É duas fêmeas. Tá mamando, ó. Pode tirar ele não, tá? Essa fêmea, deixa eu ver. Tem uma fêmea que enfiou a cabeça dentro do tijolo. Lodo. Olha. Olha. Olha o tamanhozinho, gente. Olha, vou pegar um na mão pra vocês verem. Olha o tamanho. Cabe na palma da mão. Tão pequenininho que é. Né, minha filha? É pequeno, né, riqueza? É pequenininho. É o pinche zero, né, minha filha? Oh, deu trabalho, né? Esses meninos já tá dando trabalho, né? três filhotes, um pretinho, ela protege, ó, colocando a cabeça. Não mexe meu filhotinhos, não. Né? Olha, mamãe três filhotinhos mamãe Olha. Dá tchau, riqueza. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tá nascendo mais, tá vendo? É, ela tá sentindo dor quando eles estão Não é não, Bia. É que tá nascendo mais. Eles não têm... Dente ainda não. Tá nascendo, ó. Mais um. Ela tá sentindo dor. Tá escuro. Tá escuro, ligado. Meu Deus. <laughs> Que gracinha. Não tô enxergando nada, tá escuro lá. Hum. Eu vou nascer. Mas, mas pensa. meu amor, vai ficar tudo bem. Sentindo dor, né, meu filho? Ai, meu Deus, será que vai nascer mais um? Tá vai nascer mais um, ela tá sentindo dor, tá vendo É, acho que a barriguinha dela ali, tá, não sei. Ela é tá tão pequena. Ah, tá nascendo, gente, tá nascendo um. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa ela tá sentindo dor. Tem que ajudar ela, viu? Não. Não. Ela meus cachorrinhos. Tá Esses dois nasceram sozinhos, né? Nasceu. já nasce com fome demais, né? Ah, é igual o nenenzinho. Olha lá, tá assistindo, o outro tá nascendo. Olha o pai. Sai daí, pai. Sai, Todd. Você já é pai, Todd? <laughs> é pai. Sai daí, Todd. Não pai, não. Já te com medo. O biquinho, foi é seu ratinho. É, ah, tá assistindo, outro, tá nascendo mais, hein? Né? Olha lá, olha lá pra você ver nascendo tá assim, não tá apontando lá Não tô vendo nada apontando Mas o cachorrinho, tá chorando, querendo mamar. <laughs> Ai, que, riqueza. Deixa ela, ela tá cansadinha. Tá. Ela tá querendo ficar quietinha, tadinha. Tá nascendo, não tá vendo. É. Ela tá, ela tá ela limpou. Tante. Que lindo, Tante. Muito é bom. Você já é pai, meu filho. <laughs> que gracinha. Ele tava aqui fora latindo. Eu assim, ah, nasceu, vou lá. Ele latiu pra você? Aham. Uhum se diz, meus filhos. Certo, que gracinha. Ele latiu pra você? Aham, uhum, veio aqui e latiu aqui, aqui na porta. Sério, pra você ver, assim, cara. né? Aham, eu fui brincar por ele. Olha, ele mostrou que alguma coisa tava diferente, Todd. Muito bom. Então tá, tchau, tchau, gente. Se, se nascer mais um, eu filmo, né? Tá, tchau, tchau, gente. Se, se nascer mais um, eu filmo, né?